Eu vejo Jesus vindo à terra, ele nem conversava com os demônios, gente. Sabe, ele não fazia o que alguns lugares fazem. Diz até uma história aí que um demônio manifestou numa igreja, e aí o pastor começou a conversar com o demônio. Falou, é? primeiro o pastor falou assim: sai. Aí a diaconisa falou: tá amarrado. Aí o demônio falou: vocês podiam entrar num acordo, se é para sair ou se é para ficar amarrado, porque não dá para sair amarrado. Ei, eu não vejo Jesus batendo papo com o demônio. Teve um dia que um demônio tentou conversar com ele: não, não deixa eu ir embora daqui. Ele fala: cala a boca e sai. Não tem conversa. Cala a boca e sai.